穿插相关的图片，那学生看着很好笑，甚至还可以插入这个，它会自己帮我统计，你知道吗？它会帮你统计说，哎，哎，多少人？百分之七十五的人回答了这个问题，啊，一般去共享，但是只能注解而已，它不能修改。 这边就是他的正确答案，那这这个是之前他的错误题，错误答案。那好答案就会把它用颜色来来区分，那同学可以看到。哎，大家就随时一下，就是我讲到什么就有问题就可以随时问。那我也刚好跟这位老师一样是呃六年级的老师。 啊，我们这边有规定。讲话的，讲话的。讲 <laughs> 话一定要带这个。对。好。 <laughs> 这种较可爱嘛。哈哈这个这边先到。 <laughs> 好，首先，诶，大家大部分都会用可溶不可嘛，会用的举手。 那不会没有关系，因为这我这边有非常强力的资源都可以问。那我一开始也不太会，我就慢慢摸索摸索就稍微知道了。那我今天稍微讲的内容会有，第一个是讲工具嘛，第一个就是我在国语课怎么实施，这个用表单来上国语。那国语的话，会分课前跟课中。 还有课后变身的部分，那最后再讲一下，呃，使用的优缺点这样。哎，有老师知道这个软体是什么吗？哎，自卖，怎么卖？这个是卖，嗯，然后很类似，类似，这是这种东西，这种东西，这种东西， <laughs> 提供的那个云端版的呃 My Domo，哎，我觉得蛮好用的。那做好新手时候又可以做剪报。 那一开始我们先讲 Chromebook 嘛，那 Chromebook 几乎大部分都有申请新的 Chromebook 到不管是班上或者是兼任教室。那呃一开始会遇到的问题是网络，在学校应该是没问题。那我在呃我因为我是老师，所以我上国语的话，会希望他们在家都可以使用这 Chromebook 来先预习。因为你会我相信大家都有个那个那个经验就是。 学生你要叫学生回去预习，会叫学生预习，但是他真的在学校在家会预习吗？几乎是不会嘛。那所以我就用 Chromebook 来设计表单，让他在家就可以先预习课本上的内容，那上课就会很快哦。那家是一个问题，因为网络不是每个孩子都都有网络，还好我们班还蛮幸运的哦。 在六上的时候，终于达成达标了，每个家里都有网络。那在六上之前没有网络的过程，呃，我会请他去学校数位资源中心或者是学校的图书馆，呃，社区图书馆，他都可以借电脑使用。那他频率就比较少。那等到全班都有的时候，我就大量的放。 呃，回家要上网做的作业，比如说像军医是数学，应该大家听过嘛？军医，然后国语，他们查资料或者课们讨论的时候，我会让他用 Chrome 来使用呃这个东西。那首先，呃，交往中心有提供非常丰富的资源，那尤其是你到快乐学院的时候，就会用到。 Google Classroom 就是 Google 的教室跟表单跟试卷表，那这个东西我也试了很久很久，有用过的请举手。这么多哦，太好了。好，谢谢。因为一开始摸索的阶段是很难，因为没有人教，会自己慢慢摸摸摸。摸完之后，哎，其实学生的建学生的资料建立好之后，在上面派个作业，学生都可以收到 email。 而且就还蛮方便，但是如果没有它也可以的，就是每次都寄饮料给他而已。对。呃，发布很好用，只要建好学生的档案，呃，不但可以多科使用，且多班使用，那有科任就会也会很好用。科任，不管是科任或导师哦。 首先就是 Google 表单，应该都有做过，有做过的请举手。一个、两个，太好了，三个。哎，t m a i l 的表单好像比较丑 t m a i l 的表单比较丑。好像没办法。哦，新表吗？可以吗？可以啊，都可以啊，这样都可以。t m a i l 就跟 Gmail 是一模一样，一样，而且 t m a i l 还更强。啊，是对对对，更强。 用的蛮久，的，还蛮好用。新版的久，我是要先去注明。那这个试卷表就是在学生用表单之后，会有学生的资料进去，就是学生的答案嘛。他看了课文之后，老师设计问题，学生在上面填答问题，呃，填答答案。那老师就可以在 Google 试卷表可以看到，那老师就可以看查那个回学生的回复，而且又可以监控他到底谁交了没。 没教的话怎么办？就是没办法，没我不知道。我像我们班是有家长的群组吧，那个 Line，没教，半夜就赖过去。 <laughs> 没有，那是偶尔的，偶尔会这样子，就是状况比较比较严重的时候才会这样做。那学生就是呃，会让他做订正，然后。 见贤思齐，就是他在表单上面看到同学的答案，那我会用颜色来标注，那同学可以看到他到底做得好不好。那大家在这边吃那么好的点心，用那么好的电脑，这些服务都是来自于哪里啊？叫网东西。对我们要不要给教网中心来一个大。 哈哈哈！所以，呃，依依兰的老师真的很幸福哦，因为其他县市都会很羡慕依兰，就是他的资讯那个步伐就是走是特别的前进先位，而且对老师真的很好用啊。呃，开始我们就先讲课前怎么去做国语的预习，那一开始。 就制作表单嘛，那制作表单的同时，就是在备课。那这个备课的呃过程当中，老师就顺便就了解课文，而且我觉得花不了多少时间呐。那这个表单它可以很多样啊，比如说像单选啊、复选，呃，还有开放性的问题，都可以设计在上面。对。 是备课。呃，发布作业，我一开始发布作业的时候，基本上都是在家里写，因为学生的程度不一样，一个一个班上程度，有时候好很快就写完，写完了；，有的很慢，好了，就是在家慢慢摸，慢慢摸，至少有时间长一点，让他可以把它完成。那在学校写的几率比较少。 那改的时候怎么办？真的，诶，或许这真的是一个一个，可能是一个额外作业，但是老师改，我觉得还蛮容易的。比如说，预习单。好，这个是我们班学生的答案，他会会会成一个试算表。那。 对，就是个 Google 表单而已啊。把学生的答案。那有一个小小的技巧啦，就是学生的答案很多都会类似，或者是不好改。那怎么改比较快？就是它有一个排序。最同我，有个排序。有个排序工作表 A 到 G，那答案一样的就靠在一起。 对，一样就很很很很好改啊。但对，所以改这个是还真的蛮快的的。回来，好。 学生做完复习单之后，大部分孩子都已经看过呃课文两到三遍了。那而且将课文的内容也，因为我会问一些问题，这些问题很多都是可以让学生在课文中找到答案，这是最基本的啦。基本的提提取讯息，这个阅读。 理解能力的其中之一嘛。所以刚刚的那些答案是他预习之后的答案。预习之后填填这个表单就行了。表单这个表单我设计就是这样子啊，比如像这一个是呃夏日什么棉花糖，童年红叶棉花糖，那我会设计很多图案跟课文有关的。 作者简单吧？文章的题材也很简单，我学生很容易会找得到。那怎么形容棉花糖？就是从课文提取讯息，这个都很简单的答案。那向日葵没有看过的，就给他看照片。有一些题目我认为是必要的。 比如像这个，为什么要写那么多的句子？它是一个很开放性的问题，孩子可能可以从课本找到，也可以再去归纳理解的时候再写出它的答案出来。好，但是我建议不要太多这种题目，因为自己感觉比较累。因为五空呃呃五花八门天马行空的答案都会有，但这个就是开放性问题啊，这个就是，嗯，不答案。速选。 就有放一些图案，如何咨询的啊？就是从课文，这是课文的，也是提取信息而已啊。再简单归纳，变得简单和完整啊。那课文提到那个纺车跟织布机，飞梭，那我就课本没有那个图片，我就上网去找。然后找完，哎，学生做完预习单也知道，啊，这个叫飞梭。 那其实这个答案答答错没有关系，就让他先预习的目的是达到最好。这个也是很简单的答案。那图片我觉得是一个蛮有趣的。那像这个是是课文都没有看到的，呃，图案，但是这边有个街头艺术，哦，就会在答案去穿插相关的图片。 那学生看的也很好笑，甚至还可以插入这个 YouTube 的影片。那学生可以，虽然没看过、没吃过，也可以看一下那个棉花糖怎么做这样。好，不出来好，这个。呃，没关系。看看。哦，这是。 呃，我设计的表单呢，那学生很多都是都是很简单的，很快就做得完的，对，那又达到预习的目的。老师，他们预习这样一份作业，大概你的设定是他们花多少时间？预定的时间大概半个小时。半个小时。对。嗯。那你出这个功课？ 从出到收这个功课大概给他们几小时？多长时间？出，出我是花大概也是半个小时。那是就是说，你给他多长的期限，他必须要把这个功课完成好。多少的期限？应该三天还是五天？就当天当天，当我当天出，当天出要完成。对对对对。那课中。 就是用表单来呈现，呈现的时候会出现很多的，他会自己帮我统计，你知道吗？他的关于他帮你统计说，哎，哎，多少人？百分之七十五的人回答了这个问题，那百分之多少人回答这个问题？那大部分的都回答绿色的，就是标准答案。 好，我们看一下最最后收上的回复。看到这个。好，这就是回复，所有的学生回复都在上面。那一边上课就可以给同学看，说有多少人回答这样的问题。 它自动会呈现。我觉得这个图图形这个真的太有趣了。然后他们会很 care 说这个是谁？会打的，怎么那么的 <laughs> 点点点这样那这个就是复选题，复选题它所呈现出来的样子。那这个是就是开放性的问题或者是简答。 啊，就边上课一边看，因为学生有上过，呃，有用过预习单的，上课时候用这个来上，真的好快，好快。好，那它优点就是图形很清楚，而且呃复选题也很清楚，就是单呃文字题简单，复习单，对，上课起真的很快。 而且在你设计题目的时候啊，你可以我小部分就是可以先把呃习作的题目先偷偷的放上去，放上去之后他们也可以先找，然后再写习作的时候就又很快。那必要的时候还是会需要讨论的。 课后订正是比较麻烦一点啦，因因为每个学生的答案程度不一样，答案不一样。然后，对，那，呃，我改完之后，我会我改完上了，我会请他，我会我会将全班的那个 email 放在这边，然后开放全班去共享，但是只能注解而已。所谓注解就是，你按右键，它会，它只能，它不能修改。 但是他会根据一个内容来来回答一个注解，他去这边就是他的正确答案啊，这这个是之前他的错误题目，错误答案，对，那好答案就会把它用颜色来来区分，那同学可以看得到那个答案是绿呃有颜色的就会就会去模仿或者是学习 就是比较慢一点，要改啊！你其实也可以简略的比较重要的题目，让他改完就好。都都是操控在老师这边啊。那最后讲一下优缺点喽。虽然是个别差异，就每班都有啦。那好的就很好，那不好的就慢慢等。那当然，我觉得学习，呃，经过我们班两年的这样下来，是其实都还蛮蛮 OK 的啦。 能力好的很快就 OK 了，那老师就是一个额外作，对对他来说，对老师而言是一个额外作业啊，那也有好处很多，学生会觉得很有趣，那学的自愈能力也可以提升，阅读， <laughs> 阅读理解能力在提前预习的时候，通过设计题目，那学生就可以达到阅读的，能理解能力。 刚上课还是要补充啊，上课还要再归纳一些重点出来给他们。因为有图片、有影片、有文章，所以上课起来在回家预习之后，我只说重复在讲话。 <laughs> 对，这是上课就很快，制作阶段。好，这就是我的前菜，就是因为一开始我讲，我觉得，呃。 只是一个抛砖抛砖引玉的一个内容而已啊！刚开始我也是摸索摸索，也用了一年多，那这一点点小小的分享给大家，希望对大家有些帮助。那后面还有主菜，对，更丰盛的主菜出现，那就分享到这边，谢谢大家。有没有什么问题的？老师，请问你。 你上课就是用你刚刚预习的那个表单的题目在上课。对。哦，所以你的一些教材补充的其实就放到那个预习的表单。哦，了解，谢谢。好，又是饼干了。 <laughs> 机会难得，刚位，各位，不要，我要把帽子拿回来了。 <laughs> <laughs> 对，太好，谢谢。好，谢谢各位。好，谢谢。